夕方を過ぎたというのにスペインの太陽は輝き続けていたこれ乗ろうぜ1時間に1本なんだってあるじゃ早速街歩きしてみましょうちなみにこっちだね方角的にはこの街はマドリードから電車で1時間 16世紀の街並みが続く騎士の街だったあるよ俺200ユーロぐらい、うん、路地を進むとそこには張り出したバルコニーとそして入り組んだ街角が僕を待ち構えていたキリスト教とイスラム教そしてユダヤ教が混在した中世の街並みに ただただ息を呑むばかりだったオープンテラスが出てきたってことはこの辺りが目抜き通りになるんだな確かに人の声が賑やかになってきたぞ 通ったの世界なちょっとどうすすごいなこの狭い路地の歴史通りにお店がひしめき立ってると確かにあの映画「ハリー・ポッター」のグリンゴッツ横丁になんか似てるような気がする真ん中の方ですね ごいなこの町丘の上に立ってるから自然にできた斜面がなんだか独特な雰囲気を醸し出してるあれあの目の前にそびえ立つ背の高い塔は何だろうこの道をまっすぐ行くとつながってるような感じがするな どうしようかなこいいねあなんだあれなんかあれみたいトレードのトレード大聖堂だな多分あれ地図を見ても全然わからないそうあのグーグルですらこの街の路地一本一本までは網羅してないみたいなんだよね地球上にまだ マッピングされてない街があるなんて信じられないなこの言い組んだところ一つ一つにまではストリートビューが入れなかったってことなんだろうななんだかワクワクしてきたぜ れにしても上を見ると本当に絵になるなこのバルコニーがなんて素敵なんだろうコカ・コーラの看板も茶色になってそう世界遺産仕様だよな 石郷と王朝から続いて甲馬屋町いろんな歴史がこの町に入り込んで共存していたしていたみたいだけど見事に調和してるよねここも多分ホテルなんだろうな5つ星かなんかあってこっちもあんじゃんいろいろとうわすごいな出窓がやっぱいいね何がある ロード・オブ・ザ・リングじゃんこうロード・オブ・ザ・リングの舞台になりそうだ見てホビットバルログに、えーと、緑のラダガストキーディああそうだそうだホビットの店じゃんあこれこれこれこれつけてこようかなと思ったねあ指輪偽物の指輪あるあるよしそんなことどうやっていいやまあ要はロード・オブ・ザ・リングに出てきそうなぐらい なんかそういう感じなんでしょ出てきそうだよねロケ地でしょこれロード・オブ・ザ・リングのねすいません「ハリー・ポッター」とか言ってごめんなさいロード・オブ・ザ・リングとかあの「ホビット」とかねそういう冒険の街ですようん みんな出窓があるんだね全部すごいもんほら一個一個がペルージャに似てる冒険心に火がついていた。 この中世の街並みを歩いていると本当にタイムスリップしてその街を生きているかのようだった街の外れにはいくつもの歴史のある建物が 僕を迎え入れてくれるような気がしたそうだ背中こう開いちゃっていいもんなダメだよ行きたいところへ迷いたいところへ好きなところへ自由自在に歩いていたそしてその街角の一つ一つに 歴史が色濃く残っていて僕に話しかけてくるような気がしてならなかったあとさ旧市街を動かしながらさ電気通したりって至難の技だよ火事とかなってかっこそうなんそうなんじゃないもうね坂の道っていうかもう迷路だよねはっきり言うとこれ <laughs> マジで迷路 ああ出た出た出たあこれソドール広場にやっと出たよここが旅のスタート地点だって言われてるとこなんでアイス食べよう んおいエスタストンネじゃねえかよいけねえいけねえまたストリートパフォーマーによる目がいっちまうかんなあねえなあるでしょちょっと行けば広場に着きました じゃあ違うねさっき疲れがいあれなんか違うあそこだよマクドナルドあったのそこだよってなんで見てよあのアラブのさあのあの形そりゃ彼もさああなるでしょうどうだってなってちょっとそのその姿をもう一度俺にもやっぱりそうだ融合してるのキリスト教徒のイスラム教徒のってことはさ 俺思ったぜ戦争とかがなくなる根本がこの町にあるかもしれないもしかすると今さイスラム勢力とさキリスト勢力つまりアメリカとイランとのさ戦争とかあるけども、そのなぜ争っててなぜ争いが終わらないのかっていう何かの根本がつかめるかもしれないそんな旅になりそうだなお前は何を言ってるんだって話だよね おならしながら何言ってんの <laughs> 説得力がないって話その通り行けば目抜き通りだからなんかあるんじゃないかなあパエリアじゃんやっと出会えたよパエリアにうんここで食べてもいいよ いやパエリアやっと見つけましたようちの母親がいつも作ってくれて美味しい美味しいで食べるのはいいけどスペインで本場のパエリア食ってないんだから美味しいかどうかはまあ美味しいんですけどその辺の区別がつかなかったみたいなね、まあ、まんまの味が一番だっていうふうには言われてますけど演奏するかな ザラ見よう本物のザラだよ本当にこんなの日本ではザラにあったのに今全然メッキー見なかったっていうごめんなさいね一旦そうだねザラが発祥だからまあしょうがない カメラを止めるなということでもうノンストップでいきたいと思いますあジェラート食ってるスターバックさんのあるよね 灰色のララガストああったよココナッツあるかなあったあったあったあったココナッツある私の大好きなココナッツほらほらほらほらちょっと食べますねアイスあの世界だなとかって言って なんかヘラクレスの洞窟を目指そうって言ったんだよなんだけどそのヘラクレスの洞窟が一向に分からずまたぐるっと回ってあそうだね適当に歩いてぐるっとしちゃってあここねドン・キホーテの作者である セルバンテスの像像があるらしいんでドン・キホーテ知らないのえドン・キホーテ知らない映画っていうかその童話だな物語が童話っていうかドン・キホーテって知らないんだそのさサンチョ・パンサっていうお供とまあ要は昔のロード・オブ・ザ・リングみたいな感じなんだよ2人の主人公のそれが旅をして なんか活躍するっていう話なんだけど知らないんだ俺もよくは知らないけどんかよく話に出てくる学校の課題図書とかに出てくるほら見てドン・キホーテのあれ見てあの2人がほらいるじゃんあの物語なんであごめん大丈夫、うん、えー、っとここをね右に曲がっちゃったんだっけ ってことは同じ道は通らずまっすぐ行ってみようで大聖堂は閉まってるにしろあそこを中心に何か始まるはずだ街歩きの開始というわけですなでもさ不思議だよな大聖堂って普通さ丘の上に立つのにさ <laughs> 丘の下に立ってやがるんだよね 上じゃなかったうん分かんないなんか2つぐらいあるよねでもほら下ってんじゃん完全に今、うん、なんだろうえー、この通りハエさんが多いので今ちょっとこの大聖堂の壁に阻まれて今何も面白いところはないので、ね、私の面白い顔をご覧くださいうわ噴水だ聖堂に囲まれた噴水 あ。っ向こうに続いてる予感がするぞなぜならばこのターバンがあるってことはそれなりに人通りが多いってことだあごめんなさいえそうですちょっとあれぐらいなら俺もできるという意地を張ってね今通り過ぎてやりましてこうパッションを感じないっていうの あのバイオリンサークルに勤めたことあったんですけどもなんか気取ってんですよ基本みんなその自分バイオリンの音色も楽しいんですけど弾いてる自分も楽しんでるっていうのが腹立ってちょっとやめてやりましたけどねあぶしいバイオリンを、ね、ちょっと弾きたいあぶしいわそんなこんなくだらねえ話してるうちにすごい色がついちゃったよやっぱさ狭い町だうわなんだこれ これが大聖堂の入り口だったんだ夕日を受けて大聖堂はオレンジ色に染まっていたそのとろけるような色が青空と相まみって不思議な感覚を生み出していたこんな感情は日本ではとても味わえないなと思ったなぜならばもう20時なのに空がいつまでも 青くそしてオレンジの色が街全体をゆっくりと彩っているからだ石造りのなんとも巨大な門の前に腰を下ろし大聖堂の聖人たちの声に耳を傾けることにしたきっと彼らは目の前の 女の子の下着の色は何色なのかなとかあのお姉さんはもしかしたらいけるんじゃないかとかそういうことを考えているんじゃないかと僕なりに解釈を進めていたえー、たどり着きましたこちらのですね、えリカちゃんの方なんですがとんでもない偉業を達成したんですよなぜかと言ったら 大聖堂の世界四大大聖堂すべて入ってしまったというね奇跡の出来事がね起こったんですよ歴史も何も分かってないんですけどバチカン四国バチカン四国にある、えー、サンピエトロ寺院それから、えー、イギリスにあるウェストミンスター寺院それから、えー どこ行ったっけ次にでかいやつってセビーリアのセビーリャの大聖堂に行きましたこれも3つトップ3なんですよさらにその次にでっかいのがこちらのトレド大聖堂なんですねということで世界のうちキリスト教の、えー、総本山とされる、えー、そのまあ、黒玉の親玉ですよそれを全て制覇してしまったというね偉業を成し遂げたというね俺でも成し遂げたことがないと言われるそんなすごいことなんですよ。 でね俺が何でできないかっていうとイギリスに行かねえからなんですよ大英帝国ねまだ行ったことはないですけど明日登ってやるぞこいつに <laughs> 登ってやるぞって登山みたいに言っちゃってねなんかちっちゃくまとまってるよ目が三角形になって <laughs> 眩しい、え <sighs> ー ちゃついてるな違うこれはきっと結婚式の前撮り撮影だな確かにこの中世の街で撮影したら絵になるよねそうそうあの世界ふれあい街歩きだったらきっとここになんだか厚かましく こんにちは。どうですか結婚した雰囲気は。おめでとうございます。なんてね、話しかけてくんですよね。あれやめろって俺言いたくなるんですけど、なんかまあ番組の構成上ね、仕方ないなっていうところはありますけどね。まあ私もね、今、ちょっとこのイタリア語を勉強してるんですけど、こういうシーンやったらね、わざと臭く言ってやろうかななんて思うんですけど、ちょっとどうかと思うよね、あのシーンは。 めっちゃ来たなめっちゃ来たな何匹来てんのこれ十何匹来てるよここにもここに来ればご飯が釣れるって聞いたんですけど鳥を取り放題です取るだけに取れども取れども取り足りないってこと 取れてる取れてるどうした手に乗ってるかも手に乗ってこないでしょああおばさん今僕が鳥を今取ってるのに大丈夫すぐ来るよ、ま、あそうこの人たちはくれる人だって手に乗せてみて手には乗んねえだろうこれ あれワンちゃん水の中に入って何してんのあれ水っていうなんか反対側のなんか見つけたみたいあの鳥が目当て鳥がいるんだワンちゃん見つけて偉いじゃない助けてあげようっていうことねあのこの色をねえお姉さんがね助けてあげたって話なんですけども、あガシャガシャ 少年たちはなんかパスタがどうとかって言ってたけど何騒いでんだかな、えー、トレド大聖堂を後にしまして冒険はまだまだ続きますこれから向かうところはちょっと眺望のいいところを探そうかなと思って間もなく20時なんであとね、えー、何時間だ 2時間ぐらい1時間半ぐらいかすれば夕日が落ちるんですよで夕日が落ちるポイントをちょっと押さえておきたいかなっていう感じしますでこのトレドの街は丸いこうね島みたいになってるんでどっかしらに夕日ポイントがあるんでちょっと夕日がどこにそもそもんだからいいよそんなの <laughs> 待ってだから太陽が今向こうに見えてるってことはあのまま沈むから向こうに行けばあの夕日が沈むところを まあそうなんだよだからそれを探しつつでこのねトルドの街自体が高い位置にあるからまあ行けるんじゃないかなと思ったんですけどじゃあそれでは続きをどうぞって何だこのかっこいいところはさあどうぞワンちゃん あアラブだなこれほらほらほらほらほらほらえっとこれ何様式っていうのかなえっとなんとか様式ってやつなんだな 車来た。 か見えてきたぞああそうだここいいな 夕日が沈むのが向こうだなうわ眩しいダメだ眩しくてまだ見えねえしかも照りつけんな太陽がさすがもう赤道に近いちょっとダメだ帽子かぶろうかぶろうえ帽子かぶろうちょっとまだダメだこれちちょょっっとスカーフ巻いてこれはい ほらなんか日が暑いもんまだ8時なのに <laughs> 日が暑いっちゃあんめえよってあちちあちあちあちあちいよあちいよマジで OK じゃあ行くよ appreciate it.